3 No, no, no quiero 3D. A ver, nuevo. 3, 2... Ok, salgo, salgo. Mm, Un peto. No, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué. ¿Por? No, no, nada, nada, nada, nada. Ahora nada. Eso. Borrar. Poner. Mister. No, que Mr. Ray. <laughs> Vaya, Mr. Ray. ¿Cómo era? monkey Place. Ah, sí monkey Place. Place con ese, ¿no? Sí. Ajá. Y con la... Con la primera letra, este... La L mayúscula. Sale todo en... Sale todo en cosa esta, en mayúscula. Vale, uy, uy, uy, uy, no, no, no. Ay. ¿Qué, qué, qué? Que me, me mató, pero... No me mató. Sí, eso es Pero estoy en, igual aquí. En el... Sí, con la, con la eh, armadura. en el mapa. No, no, no, estoy en el mapa. Es como si no hubiera muerto. ¿No? sé. A ver, voy a poder si... Si puedo matar a alguien más. <laughs> a ver. Pero estoy seguro de que me mataron. Pero... ¿Sigo aquí? ¿Lol? ¿Cómo es eso? No sé. Pero aquí estoy. El banner 1, vamos al banner 2, King of PP. ¿Es esto? No. Eh, yo subo por aquí. Tengo una segunda oportunidad. No, que quiero el King of PP, weón. Una espadita, no. Mm, no hay nada. Nada. Más grande, ¿cómo hago esto más grande? Coge doble. A la lupa. Uy lupa, lupa, lupa. Muy grande, muy... No, no, no. Menos, menos, menos, menos. Hola, chico. Y está aquí y le pongo este. ¿Cómo le pongo más chiquito? No lo sé. Muy grande. Pero voy mejor equipado que antes de que me mataran. Hostia, <clears throat> Necesito un arco. ¿Dónde hay? Comemos, comemos. Necesito un arco. No nunca te ha pasado eso? ¿Qué? <clears throat> que te matan, pero no te mataron y sigues jugando. Sí, eso es LOL. <laughs> Acaba de pasar a mí. Y ahora voy más equipado que hace rato. A ver, voy por acá. Un cofre. Voy por aquí y aquí no hay nada. A voy a modificar mi intro, mi nueva intro forever. Que me haré. Yo nada más tengo la plantilla, la, intro la <laughs> hice la plantilla es para, eh, para poner nombre, intro, todo eso. Ni la música ni nada. Le voy a poner al fondo una villa, todo eso. Ah, me ayuda ya. <laughs> Cinema 4D. Yupi. A ver. A ver, aquí puedo... Sí. Intro template, cinema 4D, eso. Ok. Ahora. Texto. Cayó algo, cayó algo, cayó algo. Aquí está. Objeto template. este. este. y este. Quito este y pongo unas botas. Necesito botas. Nope. Monkey, place ¿Cómo le pongo el alto? Tengo más pequeño. vamos a renderizar a ver cómo queda. Monkey, place No ve. Monkey, Música. Ahí está. No puedo irme a la Voy por aquí. Ahora vamos a quitarle la, la iluminación global porque eso me expone... Se hace que se, renderice lento. A ver, voy por acá. Aquí no hay nada. Y ahora como. Cuando lo renderice con Cinema 4D, voy para Sony Vegas y le pongo la música de fondo, ¿no? Creo yo. Sí, ya. música seleccioné, que, que le va a quedar chulísima. Me ha puesto cualquier cosa. Bueno, mira, menos la laptop, cualquier cosa. <laughs> este y este y este. Y menos mi casa, cualquier cosa. No mm, tengo botas. Monkey Place. Mm, mm, mm. A ver, no veo a nadie, no veo a nadie. No veo, no, no vas a ver a nadie, lógicamente. Tum, A ver. Eh, ah, la ruta de salida. Guardar. Solo tú, mi amada amante, voy a comer contigo. Data, videos, intros y quiero guardar. guardo. <laughs> Intro. Monkey Place. PNG ni loco. Película Avi. No, no, no, sí, sí puedo, sí sigo jugando. Sí, LOL, ¿cómo así? Pues ahí hay uno. En su caballo. ¿Qué? A ver que se vaya, que se vaya. ¿Esto es una intro o es una yo lo renderice un día, pero me quedó mm. Monkey Place. ¿Qué pasa chicos? Aquí Monkey Place. <laughs> ok, me voy por monkey acá. Place, monkey Place. Acá sí la Deathmatch. Ah, la de la parte más difícil de todas. Voy por acá, voy por acá, me está echando flecha. Las esquivo y tengo que aguantar para la deathmatch. Vamos por acá, vamos por acá. Tengo que a YouTube súper rápido. Mm. vete, vete, vete, vete, vete. Y me mató. Mm. ¿Y ahí? ¿Qué? Wow. Y se sale con su armadura. No, no, no, Llegué a la deathmatch, pero morí. Igual que nosotros la otra vez. ¿Te acuerdas? La armadura. Sí. Pero sí me hizo raro lo que me pasó a mí.